Russian Ministry of Defense video showing the launch of the Kalibr complex cruise missile by the diesel-electric submarine B-274 Petropavlovsk Kamchatsky of Project 06363 of the Pacific Fleet. Rocket firing from a submerged position was carried out at a coastal target simulating an enemy firing position. Before launch, the boat secretly occupied the area designated for firing in the Sea of Japan. At the estimated time, the Kaliber missile successfully hit its designated target at the circumtraining ground in the Khabarovsk territory at a range of more than 1,000 kilometers. Submarine B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky became part of the Russian Navy on November 25, 2019 and arrived in Vladivostok on November 30, 2021. Товарищ командир, вышла первая ракета, замечаний нет. Zap. Контроль НУС. Сверка курса. Первый замер Тольс. Ноль. Курс 110 компонентит. Боевая тревога, ракетная атака, атака наземного объекта противника. Товарищ командир, ракета готова, залп разрешен. Есть. Залп. Есть залп. подавали на наблюдая ракету залп. Подавали сигнального наблюдая ракету Боевая тревога, ракетная атака. Есть боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Нормальные условия старта БП-26. Есть БП-26? П-26 бою готово. Есть БП-26. Товарищ командир, подводная лодка к бою готова. Товарищ командир, окончена предстартовая подготовка, вызвана на торс торпедных аппаратов 3-4. Есть залп. Товарищ командир, выполнен залп. Please subscribe to the channel.